nibe Pupullaan naraa nagni qabu erga tuustee na jalaa diddee Ayyaadan ayyaadaan lubbuu siif dhaba hin barreedu baqu duruu icciitii qaba hin taane koo lubbuu siif dhaba duruu karaarraa dugdalaatti ormanatti taate hangam beekuu anis miine atis beekta maaltu taana hanga mana teesse gama laalta nama beekne taata. Nadhiidha dur jaalalli keenya karamiinuu fidde hammeenya mafoona goote mana keenya soo qalbiin alas ilaaltu oh, na jaaladhuun jaalalan taatu. ta'u sumrii buluun qabaatu. Taasistuus guyyaa natti halkanii danda'uuf qophiidhaani. Bare qalbii waan si feete baasu deebi isin baasu biyyan beekna deemsaaf kaate osin baasu deebi isin baasu maal argachuudhaaf namiita osin baasu lakki isin baasu mafmana ijaarte digda osin baasu. simbaasu di simbaasu o oh, simbaasu lakki simbaasu o oh, simbaasu simbaasu. banibe bubbulaan naraa nagni koo jige waan sirti muun qabu erga tuustee na jalaa diddee ayyaadaan ayyaadaan lubbuu siif dhaba hin barreedu kuu Igaraan duruu icciitii qaba hin taane akka ayyaadaan ayyaadaan lubbuu siif dhaba hin barreedu kuu. jiruun itoomeesu gullichaani garaan taanaan ta'uun ta'a jaalalaani wal tolaani waliin horree shantama yaafna dhaankan eege shambubbultee shanta taata yooman beeke ani jaalataan kee mufaatullee sitti garaan banaa jira ulaanko koo deebituu keetuma onniin waan nama dinkuu baay'ee ooo oh, damma kamitti si tadhaa'e ishee murteena nama machaa'e taasistuus guyyaa natti halkanii danda'uuf qophiidhaanii Bare qalbii waan si mafmanaa ija arte diida lakki isiin baasu si kadhattee yoo dhageessee na dhaga'ii jalala dandeessee jaalala har'a itti koostuu boruu barii gaabban oltuu koosiin baasu lakki isiin baasu koosiin baasu lakki.